он там живет? Да, он живет. Ай, Вадямай. Ай, Вадямай. Сейчас вот здесь заедем. На Булгар, на Сирию. I've been good. Да, да, видел. девушек засматривается.